do do do do do Oi. Olha a mammas näsa. Nej, det vill inte alls filma. Oj. Ja, ska du använda handduken så torkar du? Ja. ta en bit Hon ser inte så fånig ut, hörru. Hon ser ut som... Ja, helt... Som en kyckling. En skap och skarv. inte vara med på bild. på tvn kan sitta här. Ja. Så de där två stolarna, de kan sitta där. Jag kan ställa mig vid den svarta tavlan. Varsågod. Då får ett elprov här Peter. Åtta minuter. Så ska jag beskriva. Det har du varit med om förr korthet, jag jobbar som läkare och har egentligen det perspektivet att jag vill lösa vissa informationsproblem i vården. Vi ser det som så att landstingen och offentlig sektor är den största arbetsgivaren med 300 000 i tjänst och det finns jättestora utbildningsbehov. Jag kan bara ta som exempel en visning som jag gjorde idag av en undersköterska som hade under 30 års yrkesverksamhet och 20 dagars vidareutbildning där tror jag att det finns väldigt mycket att göra för att öka kvaliteten i vården. Att man kan... ja. hon, hon, hon, hon funderade lite grann efter det där, hon gjorde den där sammanställningen. Men hur som helst, jag tror att det är för dyrt att skicka alla människor på kurs alltid. Vi måste ha en distribuerad och en, en decentraliserad utbildning på plats som är färsk och uppdaterad. Och då måste man hitta enkla och billiga system som fungerar. Det vi intresserar oss för det är då japansk-amerikansk teknik och det baseras på den här CD-skivan. Spring egentligen ett, ett underverk. Det är egentligen världens mest, högteknologiska eller mest spridda högteknologiska produkter. Det är något som görs per år i världen. Dessa sådana här musikskivor. Så kan gissa, en miljard. En miljard, alltså det är ju nästan, om man tänker på mänskligheten, hur många det finns, sex miljarder på jorden, så görs det en miljard. Och på en sån här skiva så ryms det ett ton med skriven information. Eller ett ton. Det ryms alltså lika mycket skriven information som man läser på ett liv normalt. Men det är väldigt främmande för oss att ta in det. Det kostar 10 kronor att läsa en sån. Det här är alltså en, en industri som då är en konsumentprodukt. Det är alltså sådana här spelare. Va? Man, eh, det här är en CD-spelare. Jag vet inte om ni har en sån här hemma. Man kan alltså sätta igång en sån här och spela musik. Då. Det nya här spela jazz för att Valdemar Nilsson är en jazzfantast. <laughs> Eh, eh, Louis Armstrong. Han ja. köper det här i affärerna för 130 kronor. Så här låter det i många hem Det nya nu, det är det här att eh, man har räknat ut att det går att koppla till en bild också. Det är Och genom att man kopplar till en bild till, till den här och kan alltså styra den här härifrån. Så kan jag alltså eh, köra min CD-spelare med kontrollerarna. Det innebär att jag kan också lägga på som typ text. Det är inga problem. Och inte nog med det. Vill Vi ha lite information kanske om eh, Tony Nilsson som sjunger. Så kan vi få det. Hämta kolporten. Comfort and luxury often dull the creative urge. Cole Porter might have easily remained an amateur drawing composer. Instead, he chose to swim in the competitive sea of professional showbiz. Ja, 5 000 säger de nu med moms. Då var det helt plötsligt ja, en informationsenhet i hemmen. Ja. Och jag tror ju att det här, japanerna kommer nu då med sådana små bärbara. de visar upp man kan alltså tänka sig en liten TV inbyggd. För några tusen. Man räknar sådana här eh, börsanalytiker och andra och säger att den här kommer kosta ett par tusen kronor. Det innebär alltså att vi har en skiva som kostar några tior i framställningskostnad i stora serier. Vi har en spelare som kostar någon tusenlapp. Och här kan vi ha en kurs på ett par dagar. Mm. Det här tror jag är ett medium för spridd distansutbildning. Vi jobbar då med det här eh, som det eh, kan säga, tredje företaget i Sverige. Det finns alltså ingen produktion gjord kommersiellt i Sverige än, utan det kommer igång till hösten. Sen kommer också ni kunna lämna in era filmer. Det var ganska svårt att veta. Vanliga filmer och eh, få det på foton det kallas för fotoserien. Ja, de, de, nej, de, Sony var det märket, jaha. Ja, Sony, det finns Sony, Philips, Pioneer, mm. Matos, mm. det här stora. Man säger att eh, 85 procent av, av vad heter det, konsument elektronikmarknaden, eller ska säga producenterna har och satsa på det. Vi kan väl se lite grann på några rapporter. Vi tar Peter Haren han sitter med i infrastrukturgruppen. Ah! Han kan ta lite turister. Jaha, är det så? Ja, nej, men det... var du med på mötet? Gärna. Då kan vi väl ta ett, vi har alltså, vilka typer av, av här, projekt söker ni? Varje landshövding här har turism också som... Ja, ja det är också min käpphäst. Ja, bra. Ta den gröna först. Då tar vi den gröna. Länsrådet är också inne på den linjen. Just. Även om han är mera industriinriktad. Då kan vi säga så här, då, vi har ju referenserat här som vad väljarna gör. I världsutställningen Sevilla nu ja. så gör de en, en CDI-skiva, en produktion för turistinformation. Mm. Ja. Och det, det, fungerar så här. Fördelen med det här det är ju naturligtvis att man kan ha många språk. Man kan i teorin ha 16 språk. I praktiken kanske 5-6 språk. Det här var första skivan som lanserades. Den kom 89 då. Och alltså, då kan man ha en pekskärm eller något annat sätt att plocka fram information. Nu tänkte jag visa hur det kan fungera när man har flera språk. Och då sätter jag bara på ett bildband om Gran Canaria. Då. Så här, det kan vi alltså. Mm. Så vi höra vad som sägs på Epcot Center för flera år sedan ja. så såg jag sådana här skärmar. Där gick man och satte ja. pekfingret på varandra. Ja, touchskärmar. Jo, sånt har vi också. Ja. Jag har också varit där och tittat. The Canary Islands are also Titta nu så ska ni få se något ganska unikt. Vad händer här? jag trycker där Through the centuries, the Canary Islands have been given many names, since they are perhaps amongst the most beautiful places in the world. Where else does one have... ここは春があります。 そして豊かな先広い砂浜荒々しい山々整然とした木々En sus paseos a pie coche por las islas, se sentirá impresionado of the blooms of different sorts of trees, plants and flowers. In the course of time, some varieties of these native eh, plants have increased, so that the Canary Islands can now count some 1500. Och kan också visa en, en bara för skojs skull kan man visar vilken bildkvalitet det blir. När man, när man lagrar bilder av den här kvaliteten så är det jättemånga tusentals bilder. Jag kan att det, det är bara fantasin som sätter begränsningar. Vi kan visa också, det kommer alltså video nu då till senare i år så att man har alltså bra videokvalitet. Jag kan visa ett exempel, den här är amerikansk, då måste jag väl trycka på knappen här bak. Så jag en, en typ en informationsserie om USA då, som har en, lite gammal, några år på nacken. Men eh, den beskriver då de olika staterna USA. Och det var en motsvarande vi tänkte göra om Norrland då. Om vi får... Hela Norrland? Eller Nej, bara, bara inlandet egentligen. Det är området som de sex kommunerna i Västerbotten, 21 kommunerna. Ja, ja. Men då tänkte vi ha kanske... Est, ja, typ Estrange med rennäringen, samerna, och kanske också en del av naturen. Och att man kunde ha en karta. Turistrådet stödjer det här. De har varit här i den här lokalen och de, de, de stödjer den här helt och fullt. att vi skulle kunna få hjälp med deras material också i det där. Vi skulle kunna se på staterna så här. Man kan alltså välja då att ta fram en karta över hela USA. Så. Och sen är, har ni något intresse något speciellt? Mm. Vill ni åka? Kalifornien. Ja, Vi tar Dallas. Dallas. Ja, jag kan säga Texas. Då kan man alltså välja typ information om ja, liksom landet. Då. Du kan bara... Kan det vara svensk stat? Eh, Minnesota? Ja. <coughs> Det där sättet. Nu ska vi se om jag kan backa den här. Det går alltså att titta på mm. typ fakta. Eller sätta igång film och så. Det ah. Men så kan man också få typ ett litet bildspel, en liten presentation. Texas. The Lone Star State. Som jag ser det så skulle det här vara ett Texas jättebra sätt att sprida information om, om Norrland billigt. Det här är billigare än en färgbroschyr. Ja. Det skulle kunna, Det skulle kunna visas på typ beskickningar och turistcentra över hela Europa. Man skulle kunna göra den på flera språk in oil and that. lätt att kopiera så man kan få använda den sen. Det fiffiga med det här, man gör ju den här inte en gång för alla. Va? Alltså man gör en videofilm till exempel. Den, den, den, en videofilm gör man ju och sällan redigerar man om den. Men här har man allting i datorn. Så vill man byta ut en videosekvens eller byta ut ett namn eller en bild så klipper man bara bort det och sen så gör man ny skit. Så från, vi hoppas från maj, juni att vi ska ha komplett utrustning för att producera. Mm. Och då är vi egentligen andra andra stället i Sverige som har det. det här är naturligtvis någonting som man kan sälja som en, en eh, information på vissa eh, kanaler, tv-kanaler också. Ja, det här anpassas ju eh, lite grann till tv-standard och sådana saker ja. Men jag tror man främst ska se det här som ett billigt sätt att distribuera typiskt i sån här, som en, en diskett. Man skickar den på posten, den väger ja. 16 gram, man skickar den och man kan uppdatera, den här står det till exempel första kvartalet 1993 ja. till olika det, det, där vi, vi har alltså skissat i vår ansökan att vi tänkte ha då typ visa då olika, i en sån här större produktion, att man ska visa olika skidorter, hur det ser ut och, mm. och vad det finns för faciliteter. Kan man frysa bilden ibland och, och plocka in ja. en, en eh, informatör ja. om man vill? Ja, det är det som är poängen. Mm. Att jag, hela tiden fryser jag den här jag vill. Det är det som kallas för interaktivitet, att jag mm. hela tiden styr vilken, vilken takt jag ska höra. Ja. Så på så vis är det ju ett, ett helt nytt medium. Och helt annorlunda än videon, för många kopplar ihop det här med video, men det tycker jag är väldigt fel. För att, att det här är, det upplevs mycket annorlunda än video,